chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super video acompáñenme a colorear a Jack de Jack y los piratas, donde vamos a colorear su espada, esta cinta que tiene por aquí, sus botas, su chaleco, etc. Vamos chicos, no se pueden perder este video. video. give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played three. He played knick-knack on my knee with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a colorear a Jack de Jack y los Piratas. No olviden de regalarnos un like, comentar y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!